حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati ya Allah Kita lanjutkan pengajian, pembahasan berkenaan dengan ayat laqad ja'akum dua ayat yang terdapat di akhir surat At-Taubah yang banyak para ulama-ulama masyayikh-masyayikh menjadikan akan dua ayat ini sebagai wiridan rutin di setiap ba'da salat fardu ataupun di setiap hari banyak kaifiat-kaifiat mengamalkan ayat lakad ja'akum untuk menggapai setiap kelebihan serta rahasia yang terkandung di dalamnya di antara lain ada kaifiat membaca ayat laqad ja'akum di setiap ba'da salat fardu tujuh kali ada kaifiat mewiridkannya setiap pagi hari dan sore hari tujuh kali ada kaifiat mewiridkannya pada tengah malam empat puluh satu kali dan bahkan ada kaifiat mewiridkannya bi'adadil mursalin setiap malam 313 kali dan ada kaifiat mewiridkannya ulufun marrah seribu kali di setiap malam yang tentunya di setiap kaifiat di setiap tariqahnya mempunyai kelebihan rahasia masing-masing di dalam kesempatan ini insyaallah saya paparkan sebuah kaifiat pengamalan laqad ja'akum hanya satu kali membacanya diyakini oleh ahli-ahli hikmah mempunyai rahasia yang besar kaifiat yang saya maksudkan yaitu membacanya mewiridkannya dengan mengulang-ulang tujuh kali pada kalimat kuncinya pada kalimat intinya Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim ayat 128 dan 129 arti kedua ayat ini sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain dia hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arisi yang agung. Di setiap ayat ini mempunyai satu kalimat kunci. Mengulang akan kalimat kunci ini tujuh kali di setiap kali baca, niscaya mempunyai rahasia faedah yang lebih. Yang tentunya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Bahkan membaca ayat laqad ja'akum dengan mengulang-ulang kalimat kunci tujuh kali. Niscaya tubuhnya tidak bisa ditembus oleh benda tajam. Salah satu kelebihannya dan berbagai macam perlindungan dari bala serta musibah-musibah yang lain. Ayat yang pertama kuncinya pada hari sun yang maknanya keselamatan Ayat yang kedua kuncinya pada tawakal tu Yang maknanya aku menyerahkan diri Ketika dibaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anidum Harisun harisun harisun harisun harisun harisun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim membacanya dengan bilangan hanya satu kali akan tetapi diulang pada kalimat harisun dan tawakkaltu masing-masing tujuh kali di setiap hari kita baca satu kali Setiap malam kita baca satu kali dengan metode kita ulang-ulang kalimat Harisun dan Tawakkaltu insya-Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari segala macam bala musibah kecelakaan dengan karamah daripada ayat laqad ja'akum ini adalah salah satu kaifiat mengamalkan ayat laqad ja'akum sebagaimana yang masyhur di lisannya para alim ulama Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi